Morjes, mä oon Ossi Mäntylahti ja mä oon kokoomuksessa tulevaisuusristeilijä. Täältä, täältä löytyy viehättäviä naisia. Moi moi! Kiitos, minä olin Elina Aalton, olin Espoosta. Elina Aalto Espoosta. Onko se pitkä asunut Espoossa? 25 vuotta. 25 vuotta. Onko sä itse ehdokkaan nyt? Joo, olen. Öö, mikä sulle on Espoossa tärkeintä? No kyllä Espoon öö, tuota, kehitys tietysti ja Tapiolan kehitys. Tässä on tapiolainen. No onko sun mielestä Tapiola tällä hetkellä, onko se kaikki kunnossa vai pitäisikö jotain parantaa? Ei, kyllä siinä pitäisi parantaa, tietysti parantaa sen jälkeen kun metro tehdään Joo. Tapiolassa, sen jälkeen pitäisi parantaa mutta saada niinku kaupunkilaiseksi se kaupunkilaisuus. Kaupunkilaisuus, mitä se tarkoittaa? No se on, että se ei ole lähiö, että se on kaupunkilainen, niinku, niinku kaupunkilainen niinku, alue. Okei, okay. mikä sun, ootteko se Espoossa numerot jo? Joo. Kato kameraa ja kerro sun nimi ja numero. 114. Moi.